हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर पाईचान को ओपन कर लिया मैंने हमको जो स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते थे उसी के लाइक हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है लाइक क्वेश्चन क्या आएगा आपको write a program to interchange the values of two variable तो दो वेरिएबल में वैल्यूज एक्सचेंज करानी है यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो थर्ड वेरिएबल का भी यूज हम करेंगे तो यहां पे लिखता हूं a is equal to int input क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा जो हम यहां पे लिखने वाले हैं तो एंटर कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा enter the first F I R S T first value for A okay तो ये दिखाई पड़ेगा यूजर को स्क्रीन पे और आप इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर करके नीचे आइए फिर यहां पे लिखता हूं B is equal to int और फिर यहां लिखता हूं इनपुट फिर यहां दे दूंगा enter the second value for B ठीक है तो ये हो गया अब एंटर uh, करके नीचे आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा हमको डिफाइन क्या करना पड़ेगा जैसे हम देते थे वहां पे सी लैंग्वेज में वैसे यहाँ पर भी C is equal to A कर दिया हमने फिर नीचे आएंगे यहां पर क्या करता हूं मैं बाद यहां पर कर दीजिए A is equal to B ये हो गया एंटर करिए नीचे आइए फिर यहां पर जैसे ही नीचे आएंगे तो b is equal to C कर दीजिए बस बात खत्म ये b is equal to C कर दिया हमने एंटर प्रेस किया और अब यहाँ पे प्रिंट लिख दीजिए और यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूं value for A and B is now ये कर दिया हमने और यहाँ पे A कॉमा बी दे देंगे हो गया काम बस अब इसको यहाँ से रन करवा देते हैं तो यहाँ सीधा रन पे चलता हूँ मैं और यही था हमारा तो इसको एक बार रन करवा देता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है enter the first value for A तो पहली वैल्यू ए के लिए मैं सेवन एंटर करता हूँ एंटर प्रेस किया दूसरी वैल्यू यानी कि अब दूसरे के लिए एंटर करना है तो 77 एंटर करता हूँ तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ए एंड बी के लिए देखिए ए में क्या स्टोर हो गया 77 स्टोर हो गया है ठीक है और बी में क्या स्टोर हो गया 7 स्टोर हो गया